Bon, aujourd'hui à Bruxelles, des centaines de tracteurs, des milliers de paysans sont venus pour dire que la situation ne peut plus durer. Aujourd'hui, les paysans ne peuvent plus vivre de leur travail. Le prix que les industriels leur achètent leur lait est en dessous de leur coût de production. Aujourd'hui, il n'y a aucune maîtrise entre l'offre et la demande, ce qui fait que les producteurs n'ont absolument aucun avenir. Et le Parlement européen, sa majorité social-démocrate et PPE est co-responsable de cette situation parce que le Parlement n'a pas voulu remettre en cause la fin des quotas laitiers. Donc nous, en tant que groupe des Verts, on est aujourd'hui à côté des paysans, on se bat à leur côté pour que leurs paroles soient entendues dans le Parlement européen et nous sommes aussi avec eux, place du Luxembourg, pour leur apporter le soutien pour leur apporter le soutien de tous les citoyens européens qui disent qu'il n'y aura pas d'Europe s'il n'y a plus de paysans.